她叫陈艺兴，我们的宝贝女儿，今年快三岁了，或者说一星几年，她便几岁。她的世界从出生开始就满是口罩和做不完的核酸。她很调皮，也很男子气概，喜欢小猪佩奇，还喜欢喝奶茶。在她的江湖里，没有任何事是一杯奶茶解决不了的。 他出生鼠年，所以怕蛇。刻在骨子里的害怕，虽然他也没有见过蛇长什么样，这真的是很奇妙。最喜欢的人应该是妈妈，虽然打他最多的人也是妈妈。在还不到一千的时光里，陪他最多的人也是妈妈。妈妈是他的全部，是他的食物衣裳。温暖的阳光、柔柔的山峰和山花绿草，也许还是他最为依靠的神。至于爸爸算什么，无关紧要。当然，今天他还是个有趣的家伙，或者招人亲近的小呆鹅。 今天也不算什么特别的日子，三个无聊的大人带着一个有趣的精灵，一场不算豪华的饕餮大餐，花去银钱若干。我试着问他奶茶喝，他一反常态，不怕我喝多，奶茶大方从我手过，我突然有些恍惚。 这是精灵犯了错，还是神明在丰富我的生活？女儿又大方地把奶茶给妈妈，虽然她强作镇定、稳不安。透过她的小眼神，我把她的慌乱一眼看穿。她说：“丫头，你不能喝太多，宝宝就没得喝了。”我和小姨子笑得差点岔气。转头，她又捏着吸管喝粥，好惬意。媳妇把满是疼爱的眼神在小小她身上游走。两年多前，这样的眼神只在我脸上停留。 如今所能给我的，只是一声普普通通的问候。如果不曾拥有，或许也不会这样等候。枸杞猪杂汤上桌的瞬间，满鼻暖香。宝宝心急着慌，媳妇催了催，怕他烫。这是一个母亲无私的模样。说话间，又上了一道大菜——豆豉排骨。今天全桌由媳妇买单，发了工资的媳妇难得一次的豪气又大方，差点忘了招牌水煮活鱼，辣椒适量。 不多不少的汤，看上去普通平常，闻起来真的很香。十六铜板一份，好吃还实惠。穿过旷野的风，你慢些走。我用沉默告诉你，我醉了酒。乌兰巴托的夜那么静。 那么近，连风都听不到，听不到。飘向天边的云，你慢些走。我用奔跑告诉你，我不回头。 还不到下午两点半，花了银钱三两三，换回小女好梦一船又一船。